清盲，然后把视线集中在人身上，然后背景因为背景是暖色系，然后我们是穿冷色系的衣服，然后想就是表现一种就是灵异的感觉。然后，然后我们来下一张。对，然后这是这是前一阵子拍的。然后前就是旁诶右边女生就专心在烤肉，然后就是。 想要借我关进距离，然后表现那个左边那个强烈的爱意。 <laughs> 你说的不是骚扰。吗？对，就构成一个温馨的感觉。对，然后怕你家的人。哦，不好意思，你们这组比较辛苦一点啊。我们我们这个这个班的这个广播系统。 大家好，我是李秉杰，帅，化妆师。好，旁听观众不要影响报告的人。 <laughs> 然后我第一张是。